This is double double, double double, combo, double double, double combo. This ain't you. Até que é essa menina é tão bonita? Um, pai é o rei dos meus. É um rapaz. Um rapaz? Sim. Porra! Ai! Oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, saiu o novo MV dos Monserrat, que tens de ver comigo, tens de ver comigo, tens de ver comigo que eu não me aguento aqui toda. Hum, tá bem. Ai meu Deus, ai meu Deus. conheço estes. Não. Não conheço-os. Não, é impossível, eu só te mostrei. Claro conheço. Eu mostrei-te os BTS, os VIX e os EXO. Não te mostrei os Monster X. Ah, mas conheço-os. Se quem anda para aquilo, eu digo, parece o teu pai quando era mais novo, mas quem anda para aquilo aquele copinho. Assim, era tá, é é- é- tal igual, ah, olha para aí, ah, um, dois, três, quatro, cinco, seis, agora depende dos cervejinhas aqui. Era assim! Era assim! O teu pai era assim! Olha, o espetáculo aquilo era. E eu vinha troca troca, a já não fazia mais nada na vida. Era toma, toma. Estás a ver? Por isso é que hum, tivemos dúvidas. Era assim, era assim, pronto. Então, e conta-me lá como é que correu o concerto, afinal? É olha, foi espetacular, foi uhum. mesmo... Ai, foi, foi fora deste mundo, foi fora deste mundo, mas não... Todo o dinheirinho que a avó deu valeu a pena. Bendita a tua avózinha estar ainda neste mundo, não é verdade? Amém. Amém. Olha, estou a aproveitar que ela, que ela a, a bater as botas não dá bem muito. Ai, mãe! É verdade, olha, boa senhora, aquilo que eu dei, ela já vai 50 litros, 50 vinho. Da minha mãe, se fosse minha mãe, não estas coisas, já não tem. Pois, isso sei eu. Então, então, mas e eles são, são da onde? São da... São da... São, é, são, são todos é assim mesmo, não é? Coreanos, mãe, coreanos. Não, é, é, assim, é, assim, não é? É coreanos. É assim mas não é a mesma coisa. Chinês, coreanos, japoneses. Não. É tudo a mesma coisa, é tudo os olhos e bico, que é tudo igual, que é tudo lá do outro lado, que é tudo do outro lado do país, chinês, japonês, aqueles misturam-se todos, fazem todos bebés. É não. É tudo igual, não é? Não. É esta senhora? Não é, não não é. Hum, tá bem, vamos dedicar mais a Rui. Deve achar que sabe tudo também. Opa. Já só por ter 1,70m já deu achar que é grande. Ah pá, que coisa. Obrigado por me ter vindo buscar, pai. Se não fosse o pai, ainda estava em Lisboa, porque o dinheiro, nós, obviamente, não chegou para apanhar o barco. Tem de ser taxista para uma coisa, não é verdade. Uh, ai, onde é que eu... Olha! Eu estava lá da cidade. Vi lá os teus amigos. Quais amigos? Então, quais amigos? Aqueles teus em bico. Até não são teus amigos. Oh, oh olha para aquilo. Olha tão linda a Ramira, tão fofa. Hum. Ah, tão linda. Hum. Coisa mais boa. Aqueles olhinhos dele. Tu devias era ser assim, não sei, como toda matrafona. Ah, pá. Não sei. Vocês ao teu pai. É isso, ao teu pai. já é, pode. É, foi os anos. Vocês ao teu pai, eu toda a andar para toda a. Então, mas olha lá, mãe. Diz, diz lá que ele também não é bonito. Vá. Ai, olha, filha, eu não, já não vejo nada, tenho que trocar óculos. Estou a Eu não vejo mesmo nada. Espera aí, cadê? Ai, espera, deixa-me pôr isto na cabeça. Tamar. Ai, Maria, mas é, é assim com cara de pombo, não? É, assim, é assim alongado, tem assim um bico assim, assim, não? É assim, é pombo, ou é, ou é avestruz, calhar é avestruz. Pois, pois, eu percebo, pois. É, mas tu achas que os teus garotos andam na má vida, lá por irem para a beja, para, para ir para a discoteca, tu não sabes o que é que as minhas fazem? Viste aquela televisão que estava ali? Fui o que eu comprei, passei muitas horas no bairro alto trabalhando e as moças sentam-se ali a ver lá aqueles caras de bolacha e até vir para aqui para a cozinha ouvir o relato da bola. Mas tu achas isto normal? Oh, Ai, ai Olhem para aí, esta miúda é tudo no chão, tudo no chão, tudo no chão. É tudo... para coisa manda para o chão, manda para o chão, é tudo para o chão, sempre, sempre para o chão. É uma badalhoca, não sei o que é que eu lhe ensinei. Eu não sou assim, o pai não é assim, é é? não sei, não percebo. O que é que tu estás a ver também? Hã? Estás a ver outra vez aquela cinzada? É, pões a ver a cinzada e não me arrumas do quarto. Já viste? Sou uma badalhoca. Pois como é que has, como é que has de arranjar um também chinês, português, inglês? És uma badalhoca, como é que eles estão a gostar de ti? Ah, isso. Ah pá, porra. Pois não é para ninguém ajuda. Sempre é a mesma coisa. Sempre é a mesma coisa. Ah pá. Mas um cabrão andou o Luís Filipe a gastar tanto dinheiro que nele e o moço não sabe jogar a bola. Ai. E tu? Estás traindo do quê? Estás ouvindo o quê? Estou a ver os coreanos. Oh, olha, eu já te disse mais que uma vez. Eles comem cães e gatos. Tu sabes o que é, que é um cão e um gato? É aquele bichinho que anda por aí em casa. Não é para andar na panela. É olha, tu... Tu vês isso, tu vês isso com atenção. Ok? Não te quero mais ouvir essas coisas. É mesmo, é mesmo, cabrão, olha para aquilo. Olha-me para aquilo. Epá, pá, ele também é feio. E porquê tu queres com ele? E depois tem aquela filha também, parece a minha. Tadinha, se, não, se eu não tivesse parido, achava que tinha trocado com uma coreana qualquer lá no hospital. Não, mas eu paria! Doeu! Eu paria! Não. Tadinha. Ah, oh, filha. O que é que tu queres? O que é que tu estás a fazer com ele? Homem, mãe, olha lá. Ah, vê lá é? se ela nunca te tão bem no El ainda. Ela quem? Que ela, é? ela, ela, a Ellie. Quem é a Ellie? Quem é, quem é isso? Vê, vê, vê lá se ela nunca te tão bem. Ah, tem que puxar já que porque eu não vejo nada. Ah, sim, problema. Ah, olha, mas, mas sabes o que é que ela me faz lembrar? Ah, é é. Estás a ver aquela tua prima que é lá de cima, que é, uhum. assim, é da parte do teu pai, não é da minha parte, não tenho lá, não sei ficar mais. Mas é aquela que casou com um assim muito narigudo. 20 minutes later. Hum? Hum. A mãe dela mandou um vídeo da miúda a cantar, olha esta água meu, tem, tem, é tu, me dá um vídeo da miúda a cantar aquela da a música da Mariana Grande. Sim, da Ela, sim. olha, ah, a miúda é um espetáculo, então que essas chinesas aí, olha para isso. A minha, há 13 anos e eu cantava a música da Mariana Grande, olha pá, melhorzinha que essa aí. Ai, coitadinha, tu, tu és muita gente empenada, devias saber também. Pois, pois. A Mariana Grande, pois. não, andas a ver chinesas, é o quê? Pois olha. A miúda é que tem futuro. Agora tu. Hum. Tá bem, que a vela, olha, acho que a tua novela já começou. Ai, pois foi, pois foi. Ah, viste, tiveste-nos a ver outra vez. Lembras? Pois é, pois é, pois é. Pois é, elas crescem, depois ficam assim, depois têm assim, têm assim coisas esquisitas e depois querem, querem assim coisas. Nossa altura nada disso, elas agora têm internet. A internet vem tudo neste planeta. Mas olha, queres saber uma coisa? A minha mais velha, queres saber, é gosta daqueles assim, com os olhos em bico todos puxadinhos, que ela, a miúda gosta tanto daquilo, veja-me lá o que é que ela fez. Foi à internet e começou a aprender lá a linguagem dela acho que é, é coreano, diz que é coreano. Ela tá- fala-me lindamente, ó oh, filha, filha, que é filha, é anda cá onde está a senhora, que, anda, anda Miranda, anda a mostrar à senhora o que é que tu falas, fala. Fala para a senhora, fala ela é fala tão bem, é coisa hum. mal linda, coisa boa, hum. fala mesmo bem, ela que me parece que nasceu lá. Parece que nasceu dentro do veja lá. Anda, amor, fala, fala, fala, fala um bocadinho. Está a ver, está a ver, é linda, é linda, estás por filha, coitadinha, saiu a mim. É, o pai é assim um bocadinho mais criativo, pronto, a outra que saiu assim um bocadinho mais burrinha, mas esta, é, esta vai ter futuro, esta vai ter futuro. Já me posso ir embora. Vai, vai embora. Pronto, está a ver, é isso mesmo. Pois é, então a sua está boa. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Se querem ver mais vídeos nossos, não se esqueçam de subscrever, deixar um like, partilhar nas nossas redes sociais e comentar. E não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, sendo elas o Facebook, o Instagram e o Tumblr. Na jangue? Bye! Annyeong!